Oxe estou en Redondela para facer balance das inversións feitas nesta comarca. 69 millóns de euros neste período de o novo goberno da Deputación de Pontevedra. 69 millóns de euros que serviron para facer 677 obras, crear 1.130 empregos, e máis de 2.400 actividades culturais, deportivas, de igualdade ou sociais. Falamos de Redondela, Pazos de Borbén, Mayor, Fornelos, O Porriño, Mos e Salceda de Casela. este goberno inviste esta comarca un 87% máis. É unha cifra histórica, como nunca aconteceu nesta comarca, que permite transformar, mellorar a vida da xente, dar calidade, ter vilas onde merece moito a pena vivir, onde se garanten dereitos e servicios. Investimos en todos os concellos, goberne quen goberne.